हेलो हाय दोस्तों तो फिर हम जा रहे हैं होली में होली हमारे इधर पाँच दिन तक मनाई जाती है आज लास्ट दिन की है तो फिर ये वीडियो शाम को ही अपलोड होने वाली है तो फिर वीडियो में बने रहिए हमारी होली कैसी होती है और हम उसे मेला भी कहते हैं मेला लगा हुआ होता है और वीडियो बड़ा हो और आदिवासी है इसलिए पावरे बोल रहे हैं ये तो फिर बने रहे वीडियो में हम तो बना बनाने वाले